Hammaga salom, ismim Aziz. Bugungi qahramon iPhone 13 Pro. Videomizda konkurs AirPods o'ynalmoqda. Videoning oxirida shartlarni aytaman. iPhone'imizni unboxing qilishdan boshlaymiz. telefonimizni ichidan skripka qani mana skripka bu sim karta chiqarish uchun и bu yerda наклейка chiqdi холодильный yoki zaryadniy qurilmalarga yopishtirsa bo'ladi va har doimgidek buyog'i lighting buyog'i type c usb si lighting 105 chiqqanligi uchun galovka shteki chiqmadi alohida buni sotib olasiz galovka shtekini 20 vatt beradi быстрый zaryadga agarda iphone 11iliga yoki iphone 12iliga sekinroq zaryadga berayotgan bo'lsa shu manzillarga murojaat qilsanglar 20 vattli zaryadnikni sizlarga arzonroq qilib berishadi optim narxida xohlagan zaryadni xohlasangiz samsung xohlasangiz iphone xohlasangiz xiaomi telefonlariga optim narxda qilib berishadi shu manzillarga murojaat qilsanglar iPhone'imizni qo'limizdagi rangi seriya blue bu osmon rangi deyishadi bu juda yam populyarniy bo'lib sotuvda ketdi lekin hozirgi kunda yangi chiqqan rangi bor yashil rang u ham juda ham trendga chiqib ketdi hozirgi kunda undan tashqari boshqa ranglari ham bor oq rangi mokriy asfalt rangi va hamda tilla rangi bor farqi nimada 12 pro bilan e, kamerasi sal kattaroq bo'libdi uchta kamerasi 12 pro bilan solishtirganda iphone regionli har xil regionlik ishlab chiqaradi iphonelarni qo'limdagi iphone amerikanskiy buni dizaynida farqini bittada bilsangiz bo'ladi e, bu yerda dizaynida shu mana shu joyi borki 5g antennasi deyiladi bu yerda 5g antennasi qo'yilgan gonkong dubayskiy va koreyskiy versiyalarida e, mana shu joyi ochuv 5g antennasi bo'lmaydi lekin bu degani 5g yo degani emas uni ichida faqatgina gonkong koreyskiy dubayskiy versiyalarda ichki protsessorga qo'yilgan bo'ladi uni sizlar qatdan bilsanglar bo'ladi u korobkasida e, e, lightning kabel degandan keyin 5g degan yozuvi bo'ladi shu 5g deganda uje ichida bor degan hisoblanadi e, gonkong bilan koreyskisida rasmiy olganingizda bezuk rejimi bo'lmaydi dubayskiy versiyasida facetime programmasi ham bo'lmaydi chunki u yerda hijob mumkin emas e, llada farqi perfektum sim karta tushadi hozirgi kunda koreyskiy gonkong versiyalariga ham qilib qo'ygan xohlasangiz nano sim karta xohlasangiz perfektum sim karta ham tiksanglar bo'ladi e, oldi dizaynda ham ozgina o'zgarish bo'libdi ekranida sal qoshi kattaroq edi 12 Pro da, a 13 Pro da sal kichinayapti. Menimcha bu yilgi iPhone 14 da agarda sentyabrda taqdimot marosimi bo'lganda, menimcha qoshi bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz. Lekin shu qoshi meni shaxsiy fikrim menga sal xalaqit qiladi. Telefonimizni dyumi 601 dyum, vesi 203 gramm. Ekrani keramika yon tomoni metallski orqa qismi shisha ekrani super retina xdr e, promotion 120 yigirma ishlaydi e, oldingi iphone 12 prolarda va iphone 11 prolarda 120 yuz yo 60 gersda ishlaydi hozir 120 gersda ishlaydi bu promotion deganimki e, bu постоянный 120 yuz ishlamaydi telefonni ishlatishingizga qarab sekin gersi sekin sekin ko'tarib boraveradi misol uchun tez E, pastga kontaktlarimni yoki viziflarmi yoki galereyaga kirganingizda rasmdan pastga tushirganingizda tez tushirganingizda o'shanda e, noldan turib bir yuz yigirma gersgacha ishlaydi ekranimizni piksellar soni ikki ming besh yuz o'ttiz ikkiga bir ming bir yuz yetmish ekrani hdr поддержка qiladi bu hdrda hdrli e, kinolar yokida har xil roliklar ko'rsanglar hdrni поддержка qiladi и hdr bu svetlarni ochib beradigan Э, yangi texnologiya desa ham bo'lmaydi bu hdr e, texnologiyasi e, yengil emas bu android telefonlarda e, samsung telefonlarida va sony telefonlarida bo'lib kelgan texnologiya bu adashmasam 2014 yil yoki 2015 yildan beri chiqqan narsa ekranimizda truton funksiyasi bor и suvga chidamli ip 68 zachtasi bilan bu Э, olti metrgacha suvni tagida olti metrgacha yarim soatgacha e, chidab bera oladi protsessorga keladigan bo'lsak a 15 e, bionic protsessori apple o'zinikini qo'ygan 16 e, yadrdan tashkil topgan telefonimizni operatsion sistemasi ios 15 da ishlaydi bu hozirgi paytda oxirgi versiya deb hisoblanyapti lekin ios 16 versiyasi chiqdi yaqinda iphone apple kompaniyasi prezentatsiya o'tkazganda ios 16 ni beta versiyasini taqdim etdi lekin beta versiyasini ko'pchilik hozir uryapti lekin beta versiyasida e, sensorlar ishlamay qolyapti azusi 6 giga ddr5 endi kamerasiga keladigan bo'lsak 3 ta kamera bilan jihozlangan e, teleobyektiv standart e, shirokugolni, barchasi 12 megapiksel Zamedlinni kadrda full HD da 240 ta kadr oladi 4k 60 ta kadr oladi и oldi kamerasiga keladigan bo'lsak oldi kamerasi ham 4 k 60 ta kadr oladi и yana bitta kamerasi plyusi 12 Pro-дан farqi kino effekti bor telefonni endi sim kartasiga keladigan bo'lsak nano sim и iphone 13 Pro-да esim sim ham поддержка qiladi и hozirgi kunda 5G tarmoqlari e, Uzmobile va hamda Ucell kompaniyalarida ishlayapti. Undan keyin Mobius va Beeline kompaniyalari ham ishlasa kerak. Telefonimizning ichida ham NFC ham bor. Endi telefonimizning batareykasiga keladigan bo'lsak, e, batareykasi 3125 amper, e, yarim soat 55% to'lyapti. 1 soat 25 daqiqada 100% to'lyapti. unda 20 vattli zaryadkada qo'ysanglar shunaqa bo'ladi e, qolgan eski iPhone'larda zaryadchinisini aniq ma'lumotini aytolmayman agarda sizda yo'q bo'lsa shunaqa zaryadli qurilma e, bizni kanalimizni e, nomimizni aytib shu manzillarga murojaat qilsanglar optim narxda qilib berishadi telefonimizni kolonkasi stereo kolonka iPhone'da shu tarafi bilan zo'rki stereo kolonkasi baland chiqazadi boshqa kolonkalarga qaraganda ajralib turishi telefon vizib bo'lganda ikkala kolonkasi e, pastki kolonkasi va muzika eshitsanglar ham ikkita kolonka stereo kolonka chiqazadi ovoz chiqazadi lekin samsung mi telefonlarida telefon viz bo'lganda stereo kolonka ishlamaydi faqatgina pastki e, kolonkasi ishlaydi mana hozir muzika ham eshitib ko'rdi lekin juda baland ovozi judayam sifatli zo'r Bizning kanal ajralib turadi boshqalarga qaraganda biza fishkalarni ham etib ketamiz har bir telefonni xoh mi bo'lsin xoh samsung bo'lsin xoh iphone bo'lsin iphone zo'r fishkasi bor bu ios 15 ni qo'shgandan keyin shu fishkasi bo'ldi misol uchun e, misol bitta mashinani oladigan bo'lsak i shu yerda mana bitta bitta terib turamiz, e, qo'shib keltiramiz e. bu galereyada ham bo'ladi Google googledan nima narsa o'zingizga qiziq bo'ladigan bo'lsa rasm qiziq bo'ladigan bo'lsa hammasini bitta jamlab har bitta rasmga kirib turib skachat qilmaysizda ustiga bosib turib e, qo'shimcha добавить qilib tursangiz и e, telegramga misol uchun bu kimga tashlaydigan bo'lsa e, tashlaydigan bo'lsa 13 ta fotoni hammasini 13 ta fotoni yig'di u mashinalarni hammasini birdaniga yuboradi uni alohida skachat qilib galereyadan keyin olib turib tashlash shart emas endi telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak hozirgi kunda e, bir yuz yigirma sakkiz talisi bir ming bir yuz qirqqa e, ikki yuz ellik olti talisi esa e, bir ming ikki yuz qirqqa to'g'ri kelyapti va hamda shu ko'rib turganingizdek manzilga murojaat qilsangiz narxlarini optim narxda xohlasangiz bu xohlasangiz yangi iphonelarni bizni kanalimizni nomini aytsanglar optim narxda qilib berishadi bizda konkurs sovg'a airpods konkurs şartları texnogo kanalimizga obuna bo'lasiz like bosasiz kommentariyada izohingizni yozib qoldirasiz va telegram nikingiz yoki instagram nikingizni yozib qoldirasiz shu video chiqqandan so'ng 10 kundan keyin e, promo efirda AirPods sovg'asi o'ynaladi